En vrai, tu peux vraiment essayer de le, tu peux essayer de le faire. Moi, je sais, je sais. Une... Il y a encore de l'espoir. Ah, dommage. Et qui a failli aller capturer le Mais elle s'est fait tuer. Oh, il y a un capsé, capsé, c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Go, go, go, je passe, La, lâche, la lâche, la lâche, la lâche, la lâche, la lâche. Je te c'est bon. Ça fait planter mon jeu. Non, je pourrais pas l'avoir. Ça fait planter. Oh yes. Magnifique. Mm, c'est épique.